Esta exposición está dedicada a ti. Te aplaudo. Bruno Pieters. Hay una necesidad urgente, hay una necesidad, urgente para una revolución global del mundo de la moda. Nuestro futuro es condicional, no hay No hay garantías. La ropa, la ropa en tres, espacios. En tres espacios. Un tributo, un la transparencia y el remake. Esta exposición, está dedicada, está a aplaudo,